astăzi Vasiliu Sorin din compania Devotament, din uh, orașul Cupcini, uh, din raionul Iediniț, a absolvit uh, la noi cursul deschis de vânzări, toate antrenamentele le-a făcut, toată teoria a trecut, e bravo și acum vreau să-l felicit să-i mân certificatul. Hai, vină la mine! Sorin, te felicit! Mulțumesc! Da, să-ți fie de folos! Ce vrei să te împarți, ce s-a întâmplat pe parcurs cursului? Pe parcursul acestei instruieri am aflat, desigur, multe lucruri interesante. Uh, cum să câștigi mai mulți bani, adică poți să câștigi atunci când, uh, într-adevăr, dorești să ajuți oameni. Așa. Uh, desigur că este mai ușor în... devine mai ușor, adică mie însuși în comunicare cu clienții mm -hmm. și mai ușor, adică închei o tranzacție sau știu. Am înțeles, dar spune te rog, abilități. Ce abilități la tine a apărut pe parcursul cursului? Ce ai observat că faci mai bine decât faci înainte? Uh, mai bine fac prezentarea, uh -huh. produs. mai bine comunic cu oamenii, adică aflu necesitățile uh mhm. -huh. clientului. Uh, de ce el are nevoie, uh -huh. cum dorește să fie. Cum cu banii la tine? Cu banii am avut, adică, schimbări, uh mhm. -huh. adică înspre creștere. Așa, super. Încă cu ceva? Abilități în careva, cum mai apărut din ce și parcurs cursului? Cam acestea sunt da. uh, o să apar pe viitor, Super! Eu te felicit pe tine încă o dată. Mulțumesc. Vreau să-ți doresc succes, da. multe rezultate și să te aud doar de bine. Mulțumesc. Succes! Și dumneavoastră succes. Mersi mult!